hello and welcome friends Python सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है पाइथन की पाइथन प्रोग्रामिंग में क्लास नाइन्थ और टेंथ को लेकर के ये वीडियो बना रहा हूं और आई होप कि इससे आपको भी हेल्प जरूर मिलेगी तो यहाँ पर फाइल पे चलते हैं पाइथन की आइडियली मैंने ओपन की है इसे हम पाइथन की शेल कहते हैं और यहाँ पर फाइल पे जाकर के न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल एन भी आप प्रेस कर देंगे तो भी ये फाइल ओपन हो जाएगी अब हमें और ये फाइल सपोज कीजिए इसमें हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करना है तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ A A is equal to यहाँ पर लिखता हूँ इंट यानी इंटीजर टाइप का जो भी हम लेंगे जो भी यहाँ पे हम वैल्यू इनपुट करेंगे वो इंटीजर टाइप का वैल्यू होगा यानी कि फोर फाइव सिक्स ऐसे एंटर करेंगे पॉइंट वाइज कोई भी वैल्यू नहीं एंटर करेंगे तो यहाँ पे इंट लिखा और फिर यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं इनपुट करवाने के लिए तो ये लिखा मैंने इनपुट और यहाँ पे सिंगल डॉट कॉमा या डबल डॉट कॉमा में एंटर नंबर लिख देता हूँ मैं ठीक है तो ये लिख दिया अब हमें जो यूजर नंबर एंटर करेगा अब ये नंबर कौन एंटर करेगा यूजर एंटर करेगा तो हमें ये पता करना है कि जो यूजर द्वारा एंटर किया गया नंबर है वो क्या इवन है या ऑड है और वो हमें ऐसे नहीं पता करना हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करना है ध्यान दीजिएगा किसका यूज करना है मॉड्यूलस ऑपरेटर का तो चलिए ये यूज करते हैं अब मॉड्यूलस से होगा क्या कल जब मैं क्लास ले रहा था तो मैंने बताया था मॉड्यूलस क्या होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर की मदद से आप रिमाइंडर पता कर सकते हैं रिमाइंडर ठीक है यानी डिवाइड करने के बाद जो बच जाता है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं तो वो हम पता कर सकते हैं और इसी की बात करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर क्या करना है आपको ये तो यूजर द्वारा इनपुट हो जाएगा नंबर यूजर इनपुट करेगा अब आपको यहां पर ये पता लगाना है कि कैसे इवन और ऑड को हम जज करेंगे ठीक है तो यहां पर एक रेम नाम से आरईएम रिमाइंडर रेम नाम से एक और वेरिएबल मैं बना लेता हूं और यहां पर हमने ए बनाया है तो ए को मॉड्यूलस करवा रहा हूं देखिए ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है ठीक है इसको 2 से मैं मॉड्यूलस करवाऊंगा और रेम में स्टोर करवा दूंगा ठीक है और यहां पे कहूंगा इफ अब अगर ऐसा होता है तो यहां पर हम लिख देंगे प्रिंट और प्रिंट करवा देंगे वो वैल्यू अगर टू से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर जीरो बचे तो इसका मतलब है कि इवन है तो सीधे सीधे इवन लिख देता हूं मैं ठीक है द नंबर इज इवन इस तरह से करके भी आप लिख सकते हैं मैं केवल इवन लिख देता हूं तो ये इवन हो गया अब दूसरी जो कंडीशन बनती है वो एल्स की बनती है तो यहां पर मैं करने वाला हूं एल्स एल्स और इफ के बाद ये कोलन जरूर लगाइएगा अदरवाइज आप परेशानी में पड़ सकते हैं शायद आपका आंसर ना आए ठीक है तो यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट और यहाँ पे दे देता हूँ ऑड कुछ इस तरीके से और ऑड दे देने के बाद यहां से इसको कर लेता हूं सेव हालांकि रैम डॉट पी के नाम से हमने सेव भी किया है लेकिन फिर से इसको एक बार और सेव कर देता हूं ताकि ये पूरा ही प्रोग्राम सेव हो जाए अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ रहा है एंटर अ नंबर तो जैसे ही कोई भी नंबर हम एंटर करते हैं लाइक 77 एंटर किया तो आप सभी जानते हैं कि 77 एक ऑड नंबर है तो यहां पर जैसे ही एंटर प्रेस करता हूं तो ये बताता है कि ये एक ऑड नंबर है इवन नहीं है क्या है ऑड है ठीक है इसी तरीके से अगर फिर इस प्रोग्राम को चलाता हूं F5 प्रेस करता हूं ये प्रोग्राम चल जाएगा और फिर यहां पर एंटर करता हूं 4 तो 4 क्या है इवन है तो ये इवन नंबर ही दे रहा है ठीक है चलिए हम ट्राई करते हैं 1 को 1 के लिए देखा जाए क्या होता है तो यहां पे लिखा मैंने 1 तो वन क्या है ऑड नंबर है यहाँ पे आ रहा है ठीक है और यहाँ पर अगर मैं फिर इस तरीके से फिर इसको रन करवाता हूँ और यहाँ पे कुछ और देता हूँ लाइक 99 देता हूँ तो 99 और है तो कोई भी नंबर आप देंगे तो ये एक ऐसा प्रोग्राम बन गया पाइथन में जिसकी मदद मतलब से आप इवन और ऑड पता कर सकते हैं with the help of reminder operator with the help of modulus operator okay